Oekraïns protein. Maar hij heeft de Russische Oekraïnse shit bij zijn naam staan. Ah, no, couldn't kill. Oh, T-Spawn. One mid, Xbox. Fuck, da hat er AK. Bit, bit. Nice. and she there. Get him. Nou, goed jezus. Ik pak je die eagle. Zo'n stack Ik Short, short. Nog op aan. Help me, mannen. Oh mijn god. Want, Uh... 30 HP. Ja, eentje nog pit. Ja, ik ben deze unit. Oh, nog een. Another one pit. Stam killen, Dan. Yeah, Ik heb hem echt heel vaak door de... Yep, that's one. Deze gozer die <laughs> Got him. een few. Ik heb er twee nodig. view. Uh, nee. Dit lijkt, lijkt het niet alsof ik rustig heb getypt. Nee. Ja, het stond op die muur. BBB. Die is gewoon niet dood. Ja, je moet me helpen. was Main, main, één main. One um, toxic. Yes, ga je met de trein? Got him. Uh, minus 54. Step hopping. Side B. Ik kan dit acen, zal ik het doen? Nee. One low HP. Hier, weet waar ik ben! One highway. I'm on a highway. I'm on a highway. Ik... Eén stond gewoon in mid in een smoke en hij headshot. Ik deed hij net ook al. Let's die. Oh, ze hebben... Oh, lol. Nog erger. Ah, ik ben getagd. Oeh. En Zombie. Zelf koopt die fucking... P90. the city is.